Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Kasi mahalaga ikay mapasakit Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Kasi mahalaga ika'y mapasakit Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Kasi mahalaga ikay mapasakit Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo naman lakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Kasi mahalaga ikay mapasakit Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid kasi mahalaga ika'y mapasaki Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Kasi mahalaga ika'y mapasaki Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin ka Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang anghel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabutin kita kahit maraming balakid Hindi na ako hahanap ng iba Napakaganda mo na malakas makaakit Para kang angel na umaawit sa langit Aabot